Let's go on the track, yo. Al mijn niggas die a white man. I'm with the dog, die the honey. Hey, je bitch, who does zou hoeven, mama? Ja, die bitch wou hees komen roken, maar ik kan niks op dat blowen. Allemaal one smoke, dus ik rook Gaat het goed met de gang, dat we toasten. We weten van onszelf, nee, we hoeven niet te posen. Ah, let me switch it up, you know, run it. Ik ben on it, that's why them man running. En ik zeg them rappers die just do one and one. Ik was die wordplayers als ze schieten met guns. Run pussy boy. sauce tá no bicho então tá nice JJ Amsterdã, fit surprise Um trago desse black, tô em Marte Joga essa gostosa na minha rede Minha gata porta São Laurent Seu comentário não passa de um hate Todo mundo sabe é cê é meu fã Vocês tão sem experiência quer de mim? Cara feia não me assusta, nem comecei a falar, já serviu a carapuça O mundo é complicado, ele não, ele capota Por isso eu sou folgado, chego dois pés na porta Run pussy boy run, run I'm the man that get it done, done Grrrrapa bam bam bam na bitch, die mag geen done a bomb